አጠቃላይ የሰራሁት ብር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ብር ነው። 3075 ብር ነው። ቦነስ የተሰጠኛለ ይሄ ብር ተከፍሎኛል። ይሄ ብርም ያው አሁን ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሸጋ፣ ሁሉ ደና፣ እኔ ጋ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፈታ ነው። እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ወይም ደግሞ ፓርቲቱ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ባለፈው እንደሚታወቁ ፊያስ ሰባት ሰባ ሰባት የተባለው ድርጅት እንግዲህ ይከፍላል ወይ አይከፍልም? እውነቱም ደግሞ በየ social media ላይ ሰባት ሰባ ሰባት ብራችን በልተዋል ብራችን ተጨበርበር በልቶብን ዝም አለብን ምናምን የሚሉ ብዙዎች አሉና ብዙዎች ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። እኔም ደግሞ በዚሁ መሰረት እንግዲህ ባለፈው ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ወይ እውነታውን ለማወቅ በዛኛ ቪዲዮ እንደሰራሁት ወይ ደግሞ እንደ ቫይፒ እንደገዛሁት እነግራችኋለሁ። በዛው መሰረት ደግሞ እስቲ ምን ላይ እንደደረስኩኝ በየቀኑ እነግራችኋለሁ ብዬ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቼላችሁ ነበረ። ይሄው ባልኩት ቃል መሰረት በዚህ ቪዲዮ ተከስቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር አንደኛ ቪዲዮን like አድርጉ፣ subscribe አድርጉ። subscribe ቤተሰብ ያልሆናችሁ subscribe ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተ ምንም የሚጎዳችሁ ነገር የለም። እንዲሁ ደግሞ share አድርጉልኝ ይህ ቪዲዮ ብዙዎች ጋር እንዲደርሱልኝ አድርጎ እባካችሁ። እወዳችኋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎች በጣም ብር እየተበላ ነው እንዴት ነው ምናምን ይላሉ እና ስለዚህ ለእነሱ መልስ የሆነላችሁ ዘንድ እንግዲህ ቪዲዮ share ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁንም ደግሜ እላለሁ share አድርጉልኝ። እንዲሁ ደግሞ ይሄ ነገር ያልሞከራችሁ እንግዲህ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ ይህን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ መግባትም አለመግባትም መፍታችሁ ነው። ግን እኔ የሚመክራችሁ ነገር ቢኖር ብዙዎች በመቶ ሺህ በስልሳ በሰላሳ ሺህ ገብቶበታል እና ይህ ነገር እናንተ ደግሞ ለማያት ወይ ትንሽ ልክ ወጪ እንዳደረጋችሁት ነገር ወይ እንደማይመለስ ብር አድርጋችሁ ቁጠሩና ኢንቨስት አድርጉና እስቲ ሞክሩና እንትን አድርጉ ሞክሩ ብትሞክሩ አሪፍ ነው ይሄ ነው የሚመክራችሁ። በየአቅማችሁ መግባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሺህ ብር ዝም ብላችሁ ገብታችሁ ብትሞክሩ ታያላችሁ። እንዲሁ ደግሞ ሶስት ሺህ ብር ብትገቡ ምንም አይጎዳችሁ። ለማያት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ራሳችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወስናችሁ ነው ካያችሁት በኋላ መወስን ትችላላችሁ። እኔ ትክክለኛ መረጃ ነው የሚሰጣችሁ ሁል ጊዜ። እንግዲህ እስቲ አሁን ከፈለልኝ ወይ አልከፈለልኝ፣ የከፈለልኝ ብር ስንት ነው የሚለውን እንግዲህ በስንት ብር ነው ብሩ፣ በስንት ቀን ነው ብሩን ደግሞ ይላክልኝ እና በስንት ብር ነው ደግሞ እኔ የገባሁት የሚለውን እንግዲህ እስቲ አሁን በዝርዝር ላሳያችሁ። በዝርዝር ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጥታ ወደ ጉዳይ እንገባለን። እንግዲህ አፑን ከፈትኩት። ይኸው አፑ ይሄ ነው። አፑን ከከፈትኩ በኋላ እስቲ app ኡን ከከፈትኩት በኋላ እስቲ ብር invest አደረኩበትን ብር ጋር እንሄድና የሰጠኝን ብር ልውሰዳችሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ እዚች ጋር bill record የምትለውን click ላድርገው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልኛል። ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው በየቀኑ የሰራሁት እነኚህ ናቸው። ያው በዚህ ቀን የሰራሁት አለ በዚህ ቀን የሰራሁት በዚህ ቀን የሰራሁት አስራ ስምንት ስምንት ብር በየቀኑ ያው እንደሰራሁት ያሳያል። እና እንዲህ ደግሞ ወደ ላይ ወደ ላይ እያደረግኩኝ ላውድ እያደረግኩኝ ሲሄድ ስክሎር እያደረኩ ሲሄድ እንግዲህ ይሄው በዚህ ቀን ደግሞ ይህንን ብር በዚህ ቀን ይህንን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር በዚህ ቀን ይህን ብር ከፍሎ ሰርቻለሁ ማለት ነው። total የዚህ ብር አጠቃላይ ስንት ሰራሁኝ? አስራ አንድ ቀን ሰርቻለሁ። ይሄ አስራ አንድ ቀን ደግሞ ያው የሰራሁት ብር ይሄው እዚህ ጋር ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ይህን ብር ደግሞ እኔ ስንት እንዳስገባሁትና ስንት ወደ account ላይ እንደገባልኝ ላሳያችሁ እዚህ ጋር click ሲያደርግ ይሄው እንደምታዩት እንደምታዩት የመጀመሪያ እኔ በአስር ሺህ ብር ነው VIP four የገዛሁት ወይ VIP four ላይ ነው invest ያደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ባላንስ ውዝድሯል የሆነልኝ በዚህ ቀን በዚህ ቀን ይህን ያህል ብር ገብቶልኛል ማለት ነው። በዚህ ብር ይሄን ያህል ብር ገብቶልኛል። እንዲሁ ደግሞ አሁን ደግሞ ዛሬ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ በአስራ አንድ በፈረንጆች በአስራ አንድ ይህንን ብር አዝዣለሁ። ይህንን ብር አዝዣለሁ። ይህ ብር ደግሞ እስቲ ገብቷል ወይ አልገባም? ይህ ወጪ ያደረግኩት ብር ነው፣ ኢንቨስት ያደረግኩት ብር ነው። እነኚህ ግን ይሄና ይሄ ብር እንደምታዩት የገባልኝ ብር ነው። ይሄንን ደግሞ እስቲ ገብቷል ወይ አልገባም የሚለውን ቦታ ልውሰዳችሁ። እሺ እዚህ ጋ click አደርጋለሁ። ዝድሯል ቦታ እጄ click አደርጋለሁ ማለት ነው። ክብራን የቻይና ለቤተሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ ያው ይህንን bill account bill amount ማለት withdraw ያደረግኩት ቦታ ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ balance ን የማይበት ቦታ ነው፣ ወይ ደግሞ ብርንም የሚያሳልፍበት ቦታ ነው። withdraw የማደርግበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት balance ዜሮ ይላል። እሺ ስለዚህ እስቲ አሁን ቀጥታ ብር የገባልኝ ብር ማለት ነው ሲገባልኝ success ይላል። ሳይገባ ሲቀር ደግሞ ወይ pending ይላል። ስለዚህ እዛ ቦታ ልውሰዳቸው እሱ ደግሞ የሚገኘው እዚች ጋር በቀስታ ሳያቸዋለሁ እዚች ጋር ትገኛለች። እሷን click አረጋለሁ ማለት ነው። እሱን click እንዳደረግኩኝ እንግዲህ ያው ያመጣልኝ ያለፈልኝ ብርና መስመር ላይ ያለ ወይ ደግሞ ገና ሊገባልኝ መስመር ላይ process ላይ ያለው ገንዘብ እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እሱንም አሳያችኋለሁ። ይሄው ባለፉ ያዘዝኩት ብር በሁለት ቀን ማለት ነው ሁለት ቀን ስድስት ሺ አስራ ሁለት ብር ሰርቼ እንዲሁ ደግሞ ቦነስ አምሳ ብር ተሰጥቶኝ በዜሮ VIP ደግሞ አስራ አምስት ብር ሰርቼ አንድ ላይ ድምሩ ስድስት መቶ ሰባ ሰባት ብር ይሄው ስድስት መቶ ሰባ ሰባት ብር ተሰጠኝ። 677 ብር ተሰጠኝና ይህንን 677 ብሩን 677ቱን ብር በዚህ ቀን ቀኑም የወዝች ጋር አለችና በዚህ ቀን አዘዝኩኝ ወይ ውስጥ ድሮ አደረግኩኝ። ከዛ ይሄ ብር ስድስት ቀን አየር ላይ ቆይቶ ወይ ስድስት ቀን ቆይቶ በ connection ምክንያት ነው ተብሎ እንግዲህ እዛን ቀን በአርባ ስምንት ሰዓት ወይ ደግሞ በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ ይገባል ተብሎ ነበረ። አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ አልተሳካም። በስድስተኛው ቀን በ June አስር ማለት ነው account ኤ ላይ ይሄ ብር ገባ ማለት ነው። ብር ይሄን ብር መግባቱም በምን እናውቃለን ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ይህ ብር ትክክለኛ መግባቱ በምን አውቀን እንመን የምትሉ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ብሩ እዚህ ጋር ስታዩ success ይላል። እዚች ጋር ያልገባ ብር ደግሞ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር pending ይላል። pending ይላል። ይሄን ብር ያዘዝኩኝ እንግዲህ ከከፈትኩኝ 11 ቀን ሆኗል። ከ11 ቀን ውስጥ የሁለት ቀን ይሄው እዚህ ጋር ገብቶልኛል። የዘጠኝ ቀን ደግሞ ይኸው ይሄንን ሰርቻለሁ። ይህ ማለት 2876 ብር አካባቢ ሰርቻለሁ። ይህን ብር ካዘዝኩ በኋላ ደግሞ ይኸው እዚች ጋር እንደሚታዩት pending እያለ ነው። pending ይላል። እሱም ማለት process ላይ ነው process ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እሱም ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ይሄ part two ቪዲዮ ነው። እንዲሁ በየ በየጊዜው በየጊዜው እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በየጊዜው ነው የምነግራችሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ እናንተ ለመከታተል እንዲመቻችሁ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ከዛ በኋላ እናንተ አይታችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄው ይሄ ብር account ኤ ላይ ገብቷል። ይሄ ብር ደግሞ process ላይ ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ በዚሁ መሰረት እናንተም ቪዲዮን አይታችሁ መግባት ትችላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ የሚሰጣችሁ መልእክት አዲስ ህግ አውጥተዋል አዲስ ህግ አውጥተዋል። በዛኛ ሳምንት ልክ ከአስር ቀን በፊት ማለት ነው አስር ቀን በፊት አምስት መቶ ጀምሮ ማውጣት ይቻል ነበረ። መጀመሪያ ከመቶ ብር ጀምሮ withdraw ማድረግ ይቻል ነበረ። ግን አሁን ደግሞ ህግ ተቀይሯል። ምክንያቱም process እየበዛ ነው ይላሉ። ወይም ደግሞ በጣም ሰው ብዛት ከሰው ብዛት የተነሳ እየተጨናነቁ ስለሆነ ውዝሮ የሚደረገው ብር ከፍ ተደርጓል ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ቪይፒ ቪይፒ ዋን ከአምስት መቶ ያው እንደሚታዩት ከአምስት መቶ በታች መውጣት አትችሉም። ቪይፒ ቱ የሆናችሁ ከአንድ ሺህ በታች መውጣት አትችሉም። ቪይፒ ስሪ የሆናችሁ ደግሞ ከአንድ ሺህ ስምንት መቶ በታች መውጣት አትችሉም። ቪይፒ ፎር ደግሞ ከ2800 በታች ማውጣት አትችሉም። እንዲሁ VIP five ደግሞ ከ5800 በታች ማውጣት አትችሉም። እንዲሁ ደግሞ እንትኖቹ ማለት ነው ወይ VIP seven እና eight daily ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር daily withdraw ማድረግ ትችላላችሁ። ህጋችሁ ተቀይሯል ማለት ነው እና በዚሁ መሰረት እንግዲህ የገባችሁም ይህንን እንድታስቡ ማሳሰቢያ ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮ part three እሰራላችኋለሁ። ቪዲዮን እናንተ like ማድረግ share ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይም የደረስኩበትን የአንዳንዱን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዲሁ ደግሞ ሌላ መልእክት ደግሞ ምንድን ነው እናንተ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰው በእናንተ ስር በእናንተ link ሰው ገብቶ ከተመዘገበላችሁ ቦነስ አለ። ለምሳሌ አንድ ሺህ ላይ አስር ሺህ ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። ሁለት ሺህ ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። ስድስት ሺህ ላይ የሚሰጠው ቦነስ አለ። ያ ራሱ በጣም ትልቅ ብር ነው። ቦነሱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው እና ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው በእናንተ ስር ከተመዘገበ በኋላ ቦነሱ የምታገኙ ቦነስ እንደ ብሩ መጠን ነው። ለምሳሌ እናንተ አንድ ሰው ባመጣችሁ ያ ሰውን በቃ እንደዛ እያለ structure ኡ እየሰፋ በሄደ እናንተ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ዋናው ማንም እንትን ሳይነካ ዋና ሳይነካ ማለት ነው። ማንም የማይጎዳ በቅንነት ብቻ ነው። እናንተ አንድ ሰው ከስር ከተመዘገበ ለምሳሌ እኔ በእኔ link ሄዳችሁ የምትመዘገቡ አሁን ለእኔ የሚያስባለ አንድ ሰውም ልክ እንደዛው እናንተ ብር ከተከፈለላችሁ ግባና በእኔ link ተመዝገብ ካላችሁት እናንተም ታገኙታላችሁ እኔም ደግሞ ሁለተኛ አገኛለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እያለ ይቀጥላል። ውጤታማ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ይህን ነገር ያልሞከራችሁ ፕሊስ እንድትሞክሩ ነው የሚመክራችሁ። ይህም ደግሞ በፍቃደኝነት ነው። ይህን ራሳችሁን አምናችሁን መግባት አለባችሁ። ራሳችሁን አሳምናችሁ ነው መግባት አለባችሁ እንጂ እንዲህ በቃ የሆነ በፍርሃት ነገር እንትን አትበሉ። ልታገኙም ልታጡም ትችላላችሁ። ስለዚህ ለአገኝም ቢያጣም ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ አይምሯችሁን አሳምናችሁ መግባት ነው። ይህን ደግሞ እናንተን በማይጎዳ ኢኮኖሚያችሁ ኪሳችሁን በማይጎዳ አቅም መግባት አለባችሁ። የሚመክራችሁ ይሄ ነው። ቀጣይ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ምን ላይ እንደደረስኩኝ እስከ መጨረሻ ድረስ እሰራላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ስለተከታተላችሁልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ።